Sea, gan ach éinne amháin fágtha thuas aige Bleá Cliath, Fionn Cooke anois. Bolton babhta amháin eile agus tá bearna anois i lár slí agus deis anseo ar scór agus é an-phointe go deo ansan agus é fachta ag an bhfear san Ryan Sinkey. Thóg sé tamall uathu ach oscail an bhearna suas do Ryan Sinkey an babhta san. Címid ag gabháil isteach ansan é. Ní raibh éinne ag cur aon bhrú in aon chor air. agus Cill Dara agus an chéad phointe acu. Fós buailte leis an dtaobh líne ansan thall. Éinne amháin atá istigh i mbéal an chúil, sin é Darragh Dempsey agus iarracht ar scór ansan agus a leithéid de chruinneas! An-cheann go deo b'é Joe Quigley a fuair. Sea, Quigley, níl sé seo ach amuigh as na mionúir ach úsáid Bleá Cliath leithead an ghoirt an babhta san agus an chaid ag imeacht isteach go dtí Quigley ansan agus sin í fachta anseo arís anois. acu agus seans eile ar scór anseo agus an ceann san aige Sinky babhta amháin eile, macasamhail an chéad chinn, nach mór. Sea, arís ó Bolton a tháinig sí sin agus chuadar chun cinn agus tá an aimsiú go maith aige Sinkey, an dá phointe anois fachta aige. Dírigh an. Líne laistigh a sholáthar, ceann san buailte isteach aige agus preabfaidh an chaid seo agus preabfaidh sí thairis an dtrasnán, déanfaidh san an gnó. Bhuel, deinim amach anois go raibh sé i gceist aige an chaid sin a chur isteach go dtí Quigley taobh istigh ach phreab sí go deas do Ross Keogh nuair a chuaigh sí, caithfidh go bhfuil an talamh cruaidh ansan agus pointe deas í. Agus an corp úsáidte ag an dtosaí, ardaithe go hálainn ag Luke Ward anseo. Seans ar bháide aige siúd agus bhfuil sé imithe thairis an trasnán de dhroim an chosantóra, is dócha go dtabharfaimid an pointe do Luke Ward. Bhuel, phioc sé suas go haoibhinn ar fad í, chuir sé a chois chúichi agus é ag rith agus thug sé fén mbáide, is dóigh liom go raibh an ceart aige. Fairis sin, ana-scil ar fad ó Luke Ward ansan. Bhí an ceart aige tabhairt fén mbáide. Dhein an báideoir cor. Agus bearna bainte amach aige, tá Bolton taobh amháin do. Pas tugtha má tá agus arís anois tá Colm Dalton saor anseo, am aige bonn a chur fé fhéinig, tá pointe fachta ansan aige, an fhaire don gcéad uair b'fhéidir, beagán scaoilte. Agus bhí foighne acu, choimeádadar an chaid, níor ritheadar trí shlua Bhleá Cliath, bhí scata cosantóirí istigh aige mBleá Cliath ach beidh Bleá Cliath, ní bheidh siad róshásta leis sin mar ní chuireadar aon bhrú. Ryan Sinkey ansan. Sea, mo leithscéal, Ryan Sinkey, sea. Anois mar sin, iarracht eile ar scór agus cuntais do bhí misneach ag teastáil ansan ó Joe Quigley. Bhí sé aige agus aige go láidir. Sin é an dara pointe anois fachta aige Quigley. Níl an leaid ach amach as na mionúir. Címid an pas á fháil ansan aige agus é ag teacht timpeall ó chúinne, ana-chríochnú. Á leagan anuas Bolton má tá á dáileadh agus Sinkey anois ag rás isteach i dtreo an chúil. Dan O'Leary ar a mhíle dícheall ar a chiotóig, Sinkey agus tá Cill Dara. curtha ar chomhtharrac arís aige. trí phuínte anois fachta aige, nú dhá cheann ab eadh, bliain? Trí cínn. Trí cínn fachta aige, an-ruith anso aige. Dan O'Leary déarfainn ag teacht suas ansan leis, ach, bhuel, é 'meacht ar a chiotóig. Siar go dtí McEneaney babhta amháin eile, fear Chláirseacha na Sceirí ag tabhairt fé scór ansan agus tá san gafa laistigh den gcuaille ar dheis, árd-phuínte. Bhuel, taispeáineann sé sin ná gá duit 'meacht isteach go dtí an líne cheathair déag. 14 slat amach agus ón líne 45 méadar isteach. Thug sé fé ana-phointe ar fad ansan aige Bleá Cliath. Trí nóimeant le dul go leath ama agus seo chugainn anois Luke Ward. Bhuel, níl éinne ag taispeáint taobh istigh dóibh. Bhuel, Darragh Dempsey i gcónaí fágtha istigh agus tá an fear lár páirce leis sleamhnaithe isteach idir an dá linn, Séamus Smith. Ag scaoileadh fé agus a bhfuil an pointe fachta aige, Séamas, m'anam ach go bhfuil. Bhuel, sin an-chúpla pointe anois feiscithe againn ó Bhleá Cliath ó i bhfad amach ón 45 méadar ansan ó Smith agus arís, ní raibh éinne ábalta brú a chur air, bhíodar ag fanacht siar, ceapadh go mbrisfidís tríd, triail briseadh tríothu. Ag líonadh spáis nó d'iarraidh spás a chruthú, tá an méid sin déanta aige Dalton. Agus duine eile fós curtha dhe aige ar aghaidh an chúil amach, sin pointe a sporfaidh iad siúrálta glan. Bhuel, níl aon seans go dtabharfaidh Cill Dara suas an chluiche seo. Coimeádann siad ag troid agus ag troid agus tá an pointe sin fachta aige Colm Dalton ansan. Thug sé an cor ansan do McEneaney agus an aimsiú go maith aige agus, bhuel, níl ach pointe. Naoi gcinn ar fad ag an bhfear seo sa bhfeachtas. Cruinn díreach ar aghaidh an chúil. Caithfidh sí í seo a choimeád díreach agus an méid sin déanta go paiteanta ansan aige. Ana dheas ar fad, ana chompordach ag tógaint na cice sin gan aon strain in aon chor air agus. Má tá, tá sé sin níosa bhfearr ná an ceann deireanach fiú. Ar fheabhas ar fad ó Ross Keogh ansan. Sin ard chaid ar fad. Agus tháinigh sé ar fad ansan ó Greg McEneaney, an imirt a bhí á dhéanamh aige sin go bhfuair sé, fuair sé an buntáiste ón ré. James McGrath, an chéad bhabhta aniar aige siúd ag dul ar an ionsaí agus tá faobhar ar an bhfear so. Caitheann sé uaidh é chomh fada. le Callum Bolton, tá san laistigh den gcuaille le cabhair an chuaille an freagra a bhí ag teastáil. Sea, bhí sé ag teastáil agus bhí ar Chill Dara luí amach orthu féin ansan agus dheineadar é agus Callum Bolton an fear seo arís. McGrath ag tabhairt an pas ansan do ach Bolton, ardchluiche ar fad á imirt aige sin agus don Ach is dóigh liom nách aon chomhtharlú a drochbhotún ón gcic amach. Tugaimid thar n-ais go dtí an gcomhtharlú, fachta aige Fionn Cooke, isteach go dtí Sinkey, Trí cinn de phointí sa chéad leath, ceann san lena chiotóig agus tá íoctha go daor aige Bleá Cliath ón mbotún leis an gcic amach. Arís eile beidh ciceanna amach, a Bhriain. Ana-thionchar ag na ciceanna amach ar an gcluiche seo agus, bhuel, tá ana-spórt anso ag fear an chóta báin agus an flag is sia uaidh ach Sinkey anso, ceathrú pointe leis an gciotóig sin. Sin ana-chic ar fad, ana-phointe go deo. Agus is maith is eol san do Ethan Dunne. Mar sin, Oisín O'Sullivan, ag preabarnaigh timpeall na háite le héifeacht a bhuachaill trí cinn as a chéile aige Cill Dara na foirne cothrom. Anois a tháid arm le Cill Dara an-imirt ansan acu le chúig neomataí anuas. Oisín O'Sullivan ansan, bhí sí aige Sinkey, thug sé an pas do agus ciotóig arís. Agus an báideoir anois, Siar go dtí McGrath agus cinnte is dóigh go bhfuil cead a chinn fachta aige siúd anois. Ón mbainistíocht an scéal céanna aige Jack McKevitt isteach anseo agus tógtha aige Adam Fanning, íseal, talmhaí agus deacair dul i ngleic leis. Tá radharc ar na cuaillí aige, tá an bhróig caite aige leis an gceann san agus tá Cill Dara curtha chun cinn aige ag iompó agus, bhuel, tá an fear a chéile comhraic casta isteach 's amach aige. chun cinn anseo, mar a bhfuil Bill Costello. Agus an ceann san seolta isteach, is dóigh gurb é Dan O'Leary a dhein an bhlocáil agus as san suas an pointe aige Bleá Cliath ar chomhtharrac arís. Bhuel, an fear ionaid a tháinig isteach Bill Costello, Luke Ward an-imirt déanta aige agus anseo Costello ag casadh timpeall agus sin ard-imirt. Bhuel, ó fhear Chill Mochuda na Crócaigh. é seo chun iad a chur chun cinn. Tugtha isteach go deas aige, an-chuma ar an gceann-san agus ardófar an brat. Ionramh maith anso déanta aige Dalton druidte isteach aige ag tabhairt fé le haghaidh an scór! Níor theip ar fhear an mhisnigh riamh a bhuachaill. Á, sin ana-theacht aniar ó Chill Dara. Bhí an fhoighne acu, chimeádadar í. Sin é an tríú pointe faighte aige Dalton anocht. Ana. imirt ar fad déanta aige féin agus aige Sinkey ar an dá chliathán. Crampaí ar an bpáirc, anbhá agus corraitheacht i measc an tslua agus tá an fheadóg séidte ag an réiteoir agus, bhuel, tá babhta beag bruíne má, bhuel, ní, is ar éigean a d'fhéadfá bruíon a thabhairt air. Agus an ceathrar mór mar sin fé an bpeil agus í ag tuirlingt, cé a bhuafaidh an chéad cheann? Arís Luke Ward, ardaithe go healaíonta ansan aige. Callum Bolton. O'Neill arís. Isteach i lár slí agus é sin ciormaithe agus tógtha anseo agus Fanning ar aghaidh an chúil agus thug sé fé bháid is dóigh liom. Déanfaidh an pointe an gnó. Sea, an-chomhimeartas ansan aige Cill Dara. Harry O'Neill ansan ag tabhairt an phas do Adam Fanning. An-ghéar ar fad ag gabháil isteach ann. Deinim amach go bhfuil an ceart agat a Bhriain. Scór. É ar fheabhas le na ciceanna saor, aon cheann a thóg sé go dtí seo. Ceithre phointe aige é seo chun cúrsaí a chothromú agus tá an slua thall ó Bhleá Cliath breá sásta. Bhuel, Cill Dara anois agus iad ag iarraidh pointe eile seo a fháil agus ciceanna deasa isteach acu. Tógtha istigh ansan, seans anseo aige, Bolton, de mhisneach aige tabhairt fé agus tá Cill Dara curtha chun tosaigh aige. Bhuel, thosnaigh sé nó tábhacht ar fad a Bhriain sa chéad. nóiméad ansin neach ar é tharraing sé trasnán. Mar sin buailte isteach aige níl sí ag casadh a dóthain, tá an cuaille ar deireadh thiar ag an soicind dhéanach trí cinn eatarthu anois. Sin bearna mhór, a Bhriain, bearna an-mhór is ea é. Hocht neomataí fágtha, címid anseo arís é. Barker, lena chiotóig, le cabhair ón bpolla, bhí sí ag casadh an t-am ar fad. agus. Colm Dalton, ceann eile de ghaiscígh Chill Dara tráthnóna, isteach i lár slí anseo. Tá beirt anseo acu, b'fhéidir go mbeadh báide anseo ag dul isteach. Oisín O'Sullivan, tá sé sásta lena phointe, rud a fhágann ceithre cinn eatarthu. Sin an-imirt ar fad. Ó, cuimhnigh air, bhíodar thuas ar an dtaobh eile don ngort, d'iarraidh cosaint. leath neomat ó shin agus san ionsaí tapaidh síos ón dtaobh eile don ngort agus Oisín O'Sullivan. Trasna na páirce arís chomh fada le Tom Brennan. Tá McDonald is dóigh liom istigh agus é ag feitheamh anois le ceann á theilgean isteach agus seo chugainn McEnaney dírithe ar McDonald agus tá sí buaite istigh aige Bleá Cliath ach snapaithe leotha aige Cill Dara ansan agus tá an clog ina gcoinne agus ní hiad Bleá Cliath mar gurb iad Cill Dara On behalf of Comhairle Laighean, I would now like to present the cup to the captains of Kildare. Thank you.